boq ko'zlarimga ishongin bu so'zlarimga yuzingni bos yuzlarimga men asragan gulim boq ko'zlarimga ishongin bu so'zlarimga yuzingni bos yuzlarimga men asragan gulim goh meni koinotimda faqat o'zing bor senda bo'lmaydi hech sira takror hayajonli ko'zlaringa zor bag'rim ummonidagi betakror oh meni koinotimda faqat o'zing bor senda bo'lmaydi hech sira takror hayajonli ko'zlaringga zot bag'rim betakror